おはようございまっちょ田です、えー、今日はメトロノームの使い方メトロノームの使い方をちょっとね説明していこうかなと思いまっちょ俺流です、えー、まずメトロノーム用意します今日使うメトロノームはもう普通のメトロノームですよいしょこれ全然企業案件とかじゃないからいろんな音が変えれるんですけど まあ、とりあえず僕はこれでいきましょうじじゃあ木枯らしでちょっとやり方まず説明しますねで僕がメトロノームを使う時っていうのは最初からは使いませんある程度譜読みが終わって指はめをしていく段階で結構不安要素が多い曲だったり不安が多いパッセージとかはメトロノームを使いますそこで初めてメトロノームという武器が出動しますじゃあちょっと説明しますねやり方 難しいんですよでこういう感じで一泊ちャんパパパパパパパパパパパンバっていう感じではめていくんですけど例えばこういうところでこういうところとかで例えばこのテンポのままリズムを変えます。 たら少し上げますさらにできるようになったら で使います例えば けないところがあからさまにわかるそのとこだけをまた重点的に練習しますでさらにこのゆっくりのテンポで的確なスピードで弾けないってことはいくら速くしても弾けないってことが分かったんで例えばこの時に意識することっていうのは あの指をはめることだけに意識取られずに木枯らしのここだったらこうで今弾いたら右手がメロメインで弾いてたんですけど本当は左手にメロディーがあるからこの左手のっていうのが聞こえるためにこのゆっくりのテンポでやってあげる。 かった違う曲でちょっと応用してみるよこうとじゃあみんなの大好き革命革命好きよね大好きはっいきますで大体崩れるのが左手 分で聞き分けれるようにしましょうせっかくメトロノーム出してるからこっちこっちこっちこっちになるようにまあここら辺はいいわここから難しいところ左手が鬼のように動くところをやってみますね今転びましたね でこの時に意識することっていうのはこのあえてゆっくりのテンポだからどうやって鍵盤のとこまで指を持っていくとものすごく最小限の動きで鍵盤を鳴らすことができるか効率的に指の動き方を考えて練習しましょう例えば早く弾く時っていうのはなんとなくで弾いてることが多いんですよ それをメトロノームを使ってゆっくりやることによってどこまで手首を持っていけばその鍵盤に届くのかとか改めて確認することができるからそういう苦手なとことか弾きにくいなってところをあえて確認するためにやってあげます。はいひま弾けなかったねこれはなめ、だめ。 基本ペダルなしでやりましょう。一個一個の音が全部聞こえるかっていうのを確かめながらやります。次のリズム変えます。例えばほな次は一拍で止まります。一拍目の頭で止まります。例えばこういうこと。 ることによって何の指だったか確認することができます。そして、その指の頭から始めることによって、この指から始まった時に苦手だったりするのが改めてわかるから、こういうリズム変更も大事です。で、まあ、特にベートーベンとかなってくると、例えば指揮者っていうのが結構必要となってくるんですよ。まあ、そういう古典派とかをやるときは、特にメトロノームをしっかり使って練習します。で、ショパンとかロマン派とかなってくると、僕は、まあ、本当に弾けない時だったり、エチュードの時とかは結構メトロノームを使って 練習してます。まあ、今日はこんな感じでメトロノームちょっと解説を入れてみたんですけど皆さんよかったらぜひやってみてください多分効果はあると思うよグッバイ本日も始まりました皆さんたくさんのコメントいつもありがとうございますフォルテです、えー、今日は皆さんにまたモチベーションが上がったコメントを発表したいなと思います皆さんいつもモチベーション上がるコメントありがとうございますこの中でもフォルテが独断と偏見で運で選んだコメントを発表していきますそれでは 木枯らしの練習報告会っていう動画を出したと思うんですけど、その動画のモチベーションが上がったコメントを発表します。それではいきます。で、ジョースケ、東方。ちょっとうざいかなと思っちゃってたけど、めっちゃポジティブで、もう逆に好きや。違う違う、それはもう、愛してる。おおはい、次いきます。かりん、まる。 一番大好きな曲を弾いてくれるなんて幸せ体調に気をつけて頑張ってくださいありがとな俺は意外と体調弱いんだよくわかってるなかりんサンキューはい次で丸山さん声楽のレッスンの効果でしょうか素敵な巻き舌が垣間見えましたえー <laughs> まあ僕は声楽ちょっと苦手なんですけどもしかしたら塩田先生のおかげかもしれません まあ、あんま練習サボってたんですけど、もしかしたら進化したのかもしれませんね。潜在的な意識かもしれません。ありがとうそれではここまで見てくれてありがとう次の動画も尺持たせコーナーやっちゃうので皆さんたくさんコメントくださいそれでは、グッバイ 見てくれてありがとうね。よければグッドも押せて、なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、ソゾマッチョ、マッチョ、ますますボーイ、マチョ、マッチョ、マッチョ、マッチョ、マッチョ、マチョ、マチョ、マッチョが大好きです。